Ну там сейчас, если эти не работают, нас кормить-то ничем семьи. И поэтому мы стараемся и оставить, и всех держать на руках. И браконьеров тоже слеживаем. Снимаем петли и как пан там. Людям все сказали, что ставить петли не, и капканы нельзя. А хочется запиши за пешену там. Дальше дети. И поэтому мы хотим работать дальше, если работа будет. Если эту работу выйдем, у нас нечем было семьи кормить.